the sound يا یا يا حمي قلمة هو نترسن لخوا خوي در كبن ام حمي بهبره حتى انا كي در بر خدا نخوا مزه بکن سيرت يا ما شارة یا يا مي هاي ماشي سياسات خود بكين او تخازن بخايمه ماشي رادم خود بكين لبل ام سر خود دانانين ام چوب نانين مد دیرو که ده تن بر دایه امی رو دیسه برخواه بدن Merhaba. Merhaba Cören.